السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين عليه أفضل الصلاة والتم التسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala kerana kita dapat bertemu di dalam pertemuan yang yang, yang kali ini dan insyaallah ini merupakan pertemuan kita yang kedua terakhir eh yang yang, yang kedua terakhir kerana kita telah sampai kepada penghujung kitab kita iaitu uh, kitab Matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin bin Hussein Al-Jamzuri rahimahullah. Jadi insyaAllah hari ini kita akan masuk pada basalah hukum hakam mat bersama Hamzah. Hukum hakam mat bersama dengan Hamzah. Baik. Jadi di dalam bab sebelumnya iaitu iaitu aqsamul mat, bab aqsamil mat iaitu bab pembahagian mat kita telah mengenal kita telah mengenal uh, pertama sekali sebenarnya ini bukan pertama lah di antara yang kita kenal adalah uh, yang diperkenalkan sebelum kita masuk kepada bab adalah jenis-jenis harakat, jenis istilah-istilah yang merujuk kepada bilangan harakat. Baik. Iaitu kita kenal tiga istilah. Sebenarnya dia ada lagi. Nanti saya akan jelaskan. Iaitu istilah yang kita kenal sebagai Al-Qasru, Al-Tawassutu dan Al-Ishba'u. Al-Qasru merujuk kepada bilangan harakat sebanyak dua ataupun dua harakat. Sementara Tawassut merujuk kepada Al-Tawassut merujuk kepada Ah, bilangan harakat sebanyak 4 harakat. Bukan 4 atau 5, 4 harakat sahaja. Kalau 5, kita akan panggil sebagai fuwaiqut tawassut. Fuwaiqut tawassut. Fuwaiqut tawassut. Okey, baik. Begitu juga di, di antara qasru dengan tawassut, iaitu di antara 2 dengan 4 harakat, kita ada 3 harakat. Kita panggil sebagai fuwaiqul qasr. Baik. Kemudian kita ada al-ishba' Ishba' merujuk kepada enam harakat sahaja. Kemudian kita juga telah mengenal huruf-huruf mat iaitu kita ter, kita bahagikan kepada dua iaitu huruf Mad dan huruf lin. Al-huruful mat terdiri daripada tiga huruf iaitu waw sakinah yang mana sebelum huruf sebelum waw sakinah adalah huruf yang berbaris dhammah. Yang kedua adalah huruf alif sakinah yang mana huruf sebelum alif sakinah adalah berbaris fathah. Dan yang ketiga adalah huruf ya sakinah yang mana huruf sebelum ya tersebut adalah huruf yang berbaris kasrah. Baik. Jadi bila mana terdapat tiga huruf ini dan uh, terdapat syarat yang dipenuhi, terdapat syarat yang dipenuhi itu contoh macam waw sakinah, syaratnya adalah huruf sebelum waw sakinah mesti baris baris dhammah. Kalau bukan baris dhammah dia akan jadi huruf lain. Ha, kalau baris dhammah dia akan jadi huruf mad. Baik. Kemudian kita juga kenal al huruf lin. Yang mana al-huruf ini sebenarnya silap eh, bukan huruf lin, dia dua je harfanul lin. Baik. Harfanul lin silap. Baik, huruf-huruf lin ada dua sahaja iaitu waw sakinah dan ya sakinah. Yang mana sebelum waw dan ya sakinah ni huruf tersebut adalah berbaris fathah. Baik. Jadi bila mana syarat ini pula waw sakinah ataupun ya sakinah yang mana sebelumnya huruf berbagi sepatahah maka ia bukan dipanggil sebagai huruf fulmat tetapi dipanggil sebagai huruf fulin, harful lin. Baik. Kemudian kita telah melihat di dalam di dalam bab sebelum ini pembahagian mat aqsamul mat yang mana pengarang membahagikan mat kepada dua jenis iaitu al-maddul asli dan al-maddul far'i. Al-maddul asli ialah keadaan di mana huruf-huruf mat ia berada dalam keadaan asli dan tidak ada sebarang sebab yang menyebabkan ia lebih daripada dua harakat. Sebab ma asli hanya hanya al-qasru sahaja. Al-qasru sahaja. Ha, al-asli adalah al-qasru sahaja. Dan keadaan al-ma asli ni tidak ada sebab yang menyebabkan ia lebih panjang lebih panjang daripada al-qasru. Contoh, kita tengok, tengok sebab lepas, contoh selepasnya adalah contoh huruf huruf mat tidak diikuti dengan huruf hamzah ataupun huruf yang bertanda sukun. Huruf mat tidak diikuti dengan huruf hamzah ataupun huruf yang sukun. Bila mana huruf mat asli ia sahaja, tak ada benda lain yang kacau. Ha, tak ada benda lain datang. Maka ia dipanggil sebagai mat asli dan cara bacaannya hanya dua harakat sahaja. Baik. Kemudian kita lihat kepada al-madul far'i, mat far'i ataupun mat cabang. Mat cabang ini adalah datang datang yang mana makfal ini kebiasaannya lebih daripada dua harakat lebih daripada lebih daripada al-qasdu yang mana pemanjangan tersebut pemanjangan tersebut berlaku disebabkan dua sebab pengarang hanya menyebutkan dua sebab sahaja iaitu huruf hamzah dan huruf disebabkan kedatangan huruf hamzah dan kedatangan huruf sukun selepasnya baik jadi insyaallah hari ini kita akan masuk kepada ahkamul maddi ma'al hamz Hukum hakam mad yang mana mad ni bersama dengan hamzah. Bersama dengan hamzah ni kita akan lihat. Tapi sebenarnya dalam bab ni dia, kita akan satu lebih daripada persoalan hamzah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ahkamul maddi ma'al hamz. للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طولا Baik, kita lihat kepada bait yang pertama dalam bab ini. Lil maddi lil maddi ahkamun salasatun tadum wahyal wujub wal jawaz wal luzum. lil maddi bagi al mad ahkamun hukum hakam salah satu ada tiga tadum sentiasa tadu dia sebenarnya mim ni tadumu memang di disukunkan mim ni untuk untuk kita nak kata nak kenakan dengan ritma ritma ritma baik syair baik wahya ni pun sebenarnya wahya asalnya wahya dan ia adalah ha, wahya ia ni merujuk kepada uh, jenis silap hukum-hukum mat apa dia? Ha, wahya dan hukum hakamnya adalah dia sebenarnya wahya. Tetapi di, disukunkan dah untuk nak bagi ritma baik ni padan dengan dengan baik dengan dengan dengan sebelumnya. Wahyal wahya dan uh, tiga hukum tersebut adalah yang pertama al-wujub iaitu al-wajib. Wujub adalah jamak kepada wajib. Baik wujub jamak kepada ataupun plural kepada wajib wal jawaz dan al jawaz iaitu plural kepada jaiz wal luzum dan jamak dan luzum iaitu jamak kepada al lazim baik jadi kita tahu pengarang rahimahullah telah membahagikan mad mad far'i mad far'i bukan mad asli mad far'i kepada terbahagi, hukumnya terbahagi kepada tiga wajib jaiz dan lazim baik jadi sebelum kita masuk kepada bait seterusnya oleh kerana bab ini menyentuh tentang pertemuan huruf hamzah dengan eh, huruf almat dengan hamzah, kita kena sebut keadaan-keadaan uh, pertemuan tersebut. Keadaan pertama adalah di mana huruf almat mendahului hamzah di dalam satu kalimah. Dalam erti kata yang lain, susunannya macam ni. Huruf mat terlebih dahulu dalam satu kalimah, huruf mat terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan huruf hamzah. Baik. Contoh, ja'a. Ja'a. Okey, sebab ja'a ni satu kalimah. Ja'a satu kalimah. Kita tengok alif, alif ni huruf mad. Kemudian diikuti dengan hamzah. Ha, ini, ini keadaan yang pertama. Huruf al-mad mendahului hamzah di dalam satu kalimah. Keadaan yang kedua adalah huruf al-mad di akhir satu kalimah. Dan huruf hamzah di awal kalimah seterusnya. Contoh. Kanu asyadda. Ha, tengok. Kanu ni huruf waw alif ni alif ziyadah saja. Jadi tak ada, dia tak ada dia tak ada dia tak ada kesan pada bacaan. Yang penting sebenarnya waw di hujung kalimah berada di hujung kalimah bertemu dengan hamzah di awal kalimah seterusnya. Bermakna sebenarnya huruf al-mat bertemu dengan huruf hamzah tetapi bukan dalam satu kalimah dah. Dia ber, bertemu dalam di pertemuan tersebut dalam keadaan terpisah. Dan keadaan yang ketiga adalah huruf hamzah mendahului huruf mat di dalam satu kalimah. Huruf hamzah mendahului huruf al-mat di dalam satu kalimah. Dalam erti kata yang lain, dalam satu kalimah, huruf hamzah diikuti dengan huruf mat. Ha, contoh, amanu, amanu. Kau kita tengok, satu kalimah, hamzah terlebih dahulu baru diikuti dengan huruf al-mat, iaitu huruf alif, huruf alif mat. Baik. Jadi ini tiga keadaan yang melibatkan pertemuan huruf mat dengan huruf hamzah. Baik, kita lihat kepada bait yang seterusnya. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dha bi muttasil yu'ad. Fawajibun maka al-wajib, maka al-mad wajib berlaku in sekiranya jaa hamzun ba'da mad. Datangnya huruf hamzah selepas huruf mad fi kalimatin fi kalimah di dalam satu kalimah. Baik, maka mad wajib berlaku sekiranya datang huruf hamzah selepas huruf mat. Macam saya sebut tadilah, huruf huruf mat mendahului huruf hamzah. Eh, huruf mat mendahului hamzah dalam satu kalimah. Wadha bimuttasil yu'ad. Wadha bilmuttas bimuttasil yu'ad. Maka ia dinamakan sebagai mat al-muttasil. Ha, sebab tu kadang-kadang masalah mat wajib, kita, kita nampak setengah kitab akan menyebut mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Ha, mat mutasil boleh, mat wajib boleh, mat wajib mutasil pun boleh. Baik, kita lihat. Kita lihat mat wajib terlebih dahulu. Mat wajib berlaku ketika mana huruf al-mat mendahului huruf hamzah di dalam satu kalimah. Ataupun kalau kita nak pakai bahas isti, eh, perkataan yang digunakan oleh pengarang, huruf hamzah datang selepas huruf mat dalam satu kalimah. Contoh, ambil perkataan jaa jaa tengok hamzah datang selepas huruf alif alif ni huruf mad yang kedua syaa ha, pun huruf hamzah datang selepas huruf alif <clears throat> yang mana huruf alif ni huruf yang color merah color merah ni biasanya saya tanda huruf mad contoh yang lain asua ha, tengok huruf hamzah datang selepas huruf waw huruf hamzah datang selepas huruf Waumat. Tengok contoh yang seterusnya si a hamzah datang selepas huruf ya ya mat. Ha, ya bukan ya yang berbalas ya sakinah. Baik. Jadi ini kita kata huruf mat, wajib berlaku dalam keadaan sebegini yang mana kita kata hamzah datang selepas huruf mat. Tak kisah huruf mat tu alif ke waw ke ya. Itu ha, satu hal juga tu kena kena ingat kita kena faham huruf ada tiga. Alif, waw dan ya. Dia tak semestinya huruf alif sahaja. Huruf kalau hamzah datang selepas waw dalam satu kalimah pun panggil wak majib. Sama juga. Sama dengan keadaan ya. Kalau hamzah datang selepas huruf ya dalam satu keadaan, di dalam satu kalimah, kita panggil sebagai mat wajib. Walaupun dia bukan alif dan walaupun dia bukan waw. Ha, baik. Contoh yang lain, wajib. Wajiah. Ni satu kalimah ni. Ha, ni satu kalimah ni sebenarnya. Baik. Baik. Mat wajib juga dinamakan sebagai al al al muttasil. Mat muttasil. Kenapa dipanggil mat muttasil? Kerana ittisalnya. Ha, ittisal ni ittisal maksudnya kebersambungan. Ittisal, kebersambungan. Huruf hamzah dengan huruf mat di dalam satu kalimah. Dia eh, silap. Dia sebenarnya bukan huruf hamzah dahulu. Kebersambungan huruf mat dengan hamzah dalam satu kalimah. Kalau tengok semua contoh sini kan, semua berada dalam satu kalimah. Semua berada dalam satu kalimah. Ha. Dia, dia, dia kata itisal ya. Huruf ya, lepas tu betul-betul huruf hamzah. Ha. Dia tak ada, ada dia, tak, dia tak ada huruf yang berada di antara dua. Tak. Betul-betul lepas huruf alif, huruf hamzah. Betul-betul selepas huruf waw, huruf hamzah. Tak ada huruf yang menjadi penghalang di antara kedua-duanya. Yang berada di antara kedua-duanya. Sebab tu dipanggil sebagai mad muttasil baik dan mad ini juga dinamakan sebagai mad at-tamkin baik mad at-tamkin sebab apa sebab at-tamkin tamkin maksud dia adalah pengukuhan tamkin pengukuhan kenapa dipanggil mad tamkin sebab dia ketika mana kita kita menyebut keadaan macam ni kita mengukuhkan sebutan hamzah secara tahqiq contoh jaa Ja'a. Ha. Dia tak bunyi ja'a. Ha. Itu tak bunyi tahkik. Itu tak mengukuhkan sebutan Hamzah. Itu kita baca dengan tashil. Ha, salah tu. Ha. Salah. Sebab ketika mana kita benyep, kita kita baca mat al-wajib. Nak tak nak kita kena sebut huruf Hamzah ni dengan dengan tepat secara tahkik daripada makhrasnya. Ja'a. Ha, dia bukan ja. Ha, tak. Ha, dia kalau ja itu bukan tahqiq itu tashil. Ha, yang tahqiq ja a a ha, datang daripada hujung hujung yang mana huruf hamzah ni datang daripada hujung hujung kerongkong yang paling bawah sekali. Baik. Sebab tu dipanggil sebagai mat tamkin. Baik. Dan kadar harakat untuk mat wajib menurut riwayat Hafs daripada Asim Tariq al-Syatibiyah Okey, kalau harakat kita ada dua. Kita boleh baca secara tawasut dan fuaiqut tawasut. Maksud tawasut ni adalah empat harakat. Maknanya kita boleh baca mak wajib ni empat harakat dan kita boleh baca secara lima harakat. Tapi sebenarnya diutamakan baca empat harakat dahulu. Ha, diutamakan baca empat harakat dahulu. Ha, boleh nak boleh je nak baca lima harakat. Ha, dia ada dua wajah. Baca empat harakat, baca dengan lima harakat. Tapi lebih rajin, lebih lebih utama baca empat dahulu. Baik. Kemudian, kita lihat kepada matan yang seterusnya. Baik, sekarang kita dah clear tentang pembahagian yang pertama iaitu mat wajib. Kita lihat kepada pembahagian yang kedua, wajaizun maddun wa qasrun infusil kullun bikilmatin wa hadzal munfasil. Wajaizun dan mad aljaiz, mad jaiz, maddun wa qasrun boleh dibaca secara panjang dan pendek. Ha, boleh dibaca secara panjang dan pendek sebab namanya jais. Jais asal bahasa ni adalah boleh. Ha, boleh. Harus. Ha, maknanya dia bukan dia tak macam wajib. Wajib tadi memang kena empat dan lima. Empat atau lima. Empat atau lima. Tapi jais kita boleh baca, nak baca panjang boleh, nak baca pendek. Pilih salah satu. Baik, in fusil sekiranya sekiranya huruf mat mendahului hamzah tapi secara terpisah kulun bikil matin. Setiap huruf tersebut berada dalam satu kalimah satu kalimah. Macam kita cakap tadilah. Ha, huruf mat di hujung kalimah di hujung satu kalimah. Huruf hamzah di awal kalimah selepasnya. Itu maksud kulun bikil matin wa hadzal munfasil dan mat ini dinamakan mat al munfasil. Baik. Sekarang kita lihat pembahagian yang kedua iaitu mat jais. Mat jais berlaku ketika mana huruf mat masih mendahului huruf hamzah. Tetapi sekarang ni pertemuan tersebut secara terpisah di dalam dua kalimah. Contoh, kita ambil contoh bima unzila. Lihat, kita ada alif di hujung satu kalimah. Saya ambil pen. Kita lihat huruf alif. Okey, sebab kalau merah kita pakai kalau lainlah. Okey. Tengok huruf alif di hujung satu kalimah. Satu kalimah. Kemudian huruf hamzah di awal kalimat seterusnya. Ha, di awal kalimat seterusnya. Ha, ini keadaan kedua kita sebutkan tadi. Okay. Jadi, keadaan sebegini kita gelarkan sebagai mat jais. Mat jais. Baik. Ketika mana huruf mat mendahului huruf hamzah secara terpisah di dalam dua kalimat. Contoh yang lain. Ha, tengok huruf waw di hujung satu kalimat. Hamzah di awal kalimah seterusnya di fi contoh seterusnya fi ummiha tengok di keadaan sekarang ni ya di hujung kalimah yang yang lain eh ya berada di hujung satu kalimah hamzah di awal kalimah seterusnya ha kawal kalimah tu. dia tak boleh dia tak boleh ada kalimah lain yang di tengah, di antara dua ni ha dia mesti orang kata apa dia dia masih terpisah, dia masih terpisah tetapi tak boleh ada kalimah lain yang berada di antara dua kalimah ni. Ha, tak macam tu. Ha, dia macam tu. Okey. Okey, keadaan macam ni kita panggil sebagai mad jaiz. Baik. Mad ini juga dinamakan al-maddul munfasil. Al-mad al-munfasil. Sebab apa? Sebab infisalnya hamzah dengan huruf mad. Okey. Kerana infisalnya keterpisahan huruf hamzah dengan huruf mad. Sekarang ni okey dia bukan satu kalimah eh okey kena kena kena kena cancel okey ni kena cancel okey kerana keadaan sekarang ni hamzah terpisah dengan huruf mad sekarang ni bukan berada dalam satu kalimah tetapi terpisah satu huruf mad di hujung kalimah lain hamzah di hujung di awal kalimah selepasnya ha, macam tu baik okey sebab okey oleh kerana mad ni mad jaiz dibolehkan membaca okay, jadi kita kena clear sebab sebab dia jaiz jaiz jaiz asal bahasa dia boleh harus okey memang dibolehkan membaca secara qas dengan eh silap dibolehkan membaca secara qas ataupun tawassut maksudnya kita boleh baca dengan dua harakat kita boleh baca dengan empat atau lima harakat tapi sebenarnya bila kita baca dengan tarik syatibi tarik asy-syatibiyah as qasrun ni tak ada dah. Dia tak ada isu qasrun. Dia memang baca dengan empat atau lima sahaja. Ha, empat atau 5. Cumanya kalau baca dengan tarikh lain, contoh tarikh uh, Al-Jazari, baru ada isu boleh baca dua empat atau lima. Ha, nak baca pendek ataupun nak baca empat atau lima macam tu. Ha, baru ada isu. Tapi sekarang ni oleh kerana kita sebut tentang Alah, takut tak nampak lah pula. Tarikh Oh, memang tak nampak. <laughs> Kan cakap dah. Okey. Kan tak nampak. Okey. Oleh kerana kita sekarang ni sebut tentang tarik Syatibi. tarik Syatibi. tarik Syatibi tak ada isu tak ada isu tak ada isu qasr kat sini. Dia mesti juga dia sama macam mat jat mat wajib. Dia sama macam mat wajib. Okey, baik. Jadi sekarang ni kalau kita nak baca yang ini semua ni contoh-contoh ni kalau ikut tarik syatibi, semua ni kena empat atau lima harakat, tak boleh dua. Kalau baca dengan tarik lain, baru ada isu dua, empat atau lima. Okey, baik. Kemudian, kita masuk, masih lagi dalam pembahagian kedua, masih lagi pembahagian jais. Baik. Wa mithlu dha in uridhas sukunu waqfan kata'alamuna nasta'inu. Baik, wa mithlu dan yang serupa dengannya dari sudut jawas maksudnya yang jenis-jenis mat lain yang serupa dengan mat jaiz dari sudut jawas maksud dia kita ada mat-mat lain yang yang mana ada isu boleh pilih juga boleh pilih okey sebab tu dia kata wa mithlu okey contoh dia za in arida sukunu jika datangnya sukun disebabkan waqaf disebabkan kita nak berhenti baca ha waqfan kata alamuna nasta'inu seperti kalimah kalimah kalimah ta'lamun dan nasta'in okey au quddimal hamzu 'ala al maddi wa dha badal ka aminu wa imanan khuda ataupun keadaan yang lain keadaan yang lain di mana huruf hamzah mendahului huruf mad ha, dan wadha badal dan inilah yang dinamakan sebagai mad badal ka'aminu wa imanan khudha. Seperti contoh aminu dan imana khudha ambillah contohnya. Ambillah contoh tersebut. Okey. Okey, sekarang ni kita masih masuk, kita masih membincangkan mad jaiz. Okey. Sekarang ni kita ada pengarang menyebutkan ada juga mad mad mad fara'i yang lain yang diturut dengan dengan jaiz maksudnya kita boleh pilih harakat mana Ha, nak baca Qasrun boleh, nak baca Tawasud boleh, nak baca Ishba' pun boleh. Okay, Dan dia dah bahagikan pada dua keadaan. Keadaan yang pertama sebab Hamzah. Keadaan yang kedua sebab sukun. Okay, Keadaan yang pertama, kerana Hamzah, kita ada contoh mat matsilah tawilah. Matsilah tawilah. Dan yang kedua adalah mat badal. Ha, yang baik yang baik tadi, kita baca tadi. Baik. Untuk mat matsilah tawilah, okey dia berlaku kalau kita tengok kita tengok kalau kita lihat dia berlaku disebabkan silah ni dia lebih fokus kepada ha dhamir ha dhamir ini okey bila ha dhamir bertemu dengan hamzah ha jadi kadang ni dipanggil sebagai mad silah tawilah okey okey yang ni pun asal dia sebenarnya boleh boleh dia pun jaiz boleh dua, boleh empat, boleh lima. Tapi oleh kerana sekarang ni kita fokus kepada tarikh syatabiyah, maka isu qasrun ni tak ada kat sini. Dia sama macam mat wajib. Mesti empat atau lima. Mesti empat atau lima untuk tarik syatibiyah. Kalau tarik lain baru, kita, baru boleh kita bincang pasal jaiz. Okay. Baik, untuk mat badal, Okay. Dia kalau ikut hafz daripada bacaan riwayat hafz daripada asim, dia baca qasrun saja, Baca dua harakat saja. Okay. Tetapi kenapa pengarang menyebutkan ni baca saya jais nanti kita sebutkan. Okey, contoh mad badal minal ula minal ula kalau kita lihat hamzah mendahului huruf mad. Hamzah mendahului huruf mad. Ha, ni keadaan hamzah keadaan hamzah yang ketiga tadi kita bincangkan. Jadi bila hamzah mendahului huruf mad hukumnya adalah mad badal. Hukumnya adalah mad badal dan mengikut riwayat Hafs daripada Asim mat badal dibaca dengan qasrun ataupun dua harakat. Tetapi kenapa pengarang menyebut mat ni boleh baca dengan jaiz? Okey, mat ni boleh baca dengan jaiz kalau dalam riwayat Warsh daripada Nafi'. Riwayat Warsh daripada Nafi'. Riwayat Warsh daripada Nafi'. Okey. Riwayat Warsh dia ada tiga cara bacaan. Tiga kadar. Tiga kadar. Okey, minta maaf nak padam dulu tiga kadar. Okey, kadar yang pertama adalah qasrun. Kadar yang kedua adalah tawassut dan kadar yang ketiga adalah isba'. Jadi dalam riwayat wash daripada Nafi' mad badal dibaca dengan tiga wajah. Dua harakat, empat harakat, enam harakat. Ha, kalau baca dengan riwayat ni baru pening kepala sikit. Nak baca panjang ke nak baca tengah ke nak baca panjang? Baik kemudian kita ada <clears throat> kemudian kita ada ah, mat-mat yang turut dibaca secara jais disebabkan sukun yang mendatang. Okey, disebabkan sukun yang mendatang ni ada dua keadaan. Yang pertama kita panggil sebagai mat arid li sukun dan yang kedua adalah mat lin. Okey, mat lin. Sebenarnya kedua-dua ni lebih kurang ni sebenarnya. Cuma yang pertama mat arid sukun ni untuk huruf mat. Untuk mat lin ni untuk huruf lin tetapi keadaan sama saja. Contoh untuk huruf mad arid untuk mad arid li sukun. Okey, mad arid li sukun kalau kita lihat contoh. Contoh kat sini ya rasyudun. Ha, huruf mad ada. Huruf mad tapi kita berhenti selepas huruf mad. Ni ni ni, huruf nun. Kita berhenti lepas tu. Ha, kita nak berhentikan bacaan selepas huruf mad. Okey, automatik huruf mad jadi panjang. Automatik huruf waw ni jadi panjang. Okey, kadar panjang ni kita ada kasrun, tawasut dan isbak. Maknanya sekarang ni ya rusudun waw ni kita boleh baca dua harakat, empat harakat ataupun enam harakat. Macam tu. Okey, baik. Itu mad alif li sukun. Untuk mad lin contoh pun lebih kurang juga li ila fi quraish. Okey. Sekarang ni kita berhentikan bacaan pada shin. Okey. Fokus pada ya, fokus pada ya, kita berhentikan bacaan selepas huruf ya iaitu huruf shin. Ni. Tetapi huruf ya ni huruf sebelumnya adalah berbaris fathah. Maftuh. Huruf maftuh, huruf yang berbaris fathah. Jadi automatik huruf ya ni huruf lin. Okey. Tetapi oleh kerana kita berhenti selepas huruf lin ni pada huruf shin, yang mana huruf shin ni betul-betul selepas huruf lin, automatik huruf li ni kita boleh panjangkan sama ada nak baca dua harakat kasrun empat harakat tawassut ataupun isbah, enam harakat ha ni pun sama juga 2 4 6 sebab tu saya sebut mad di sukun dan mad lin sebab dia sama sebab sukun yang mendatang okey sebab tu saya sebut sukun yang mendatang minta maaf mendatang ni tulis dengan tulis dengan mouse ni memang tak cantik ni. Okey, sukun yang mendatang. Sebab ada kita kita akan sebut sukun lain pula. Okey. Jadi kerana sukun yang mendatang. Baik. Jadi inilah mat empat mat yang boleh dibaca secara jaiz. Maksudnya kita boleh pilih kadar mana kita nak baca. Nak baca dua, nak baca empat, nak baca enam. Okey, baik. Selesai masalah mat jaiz. Kita masuk kepada bait yang terakhir. Walazimun ini sukunu ussila waslan waqfan ba'da maddin tuwila. Walazimun dan mad lazim berlaku. Ini sukunu ussila jika tu, jika sukun itu sukun yang asli. Memang sukun tu datang kat situ. Bukan sebab, sebab, bukan sebab sukun yang menatang macam tadi. Sukun yang menatang contoh macam tadi. Contoh macam tadi. Contoh macam tadi. Ni ni asal dia bukan sukun. Tapi oleh kerana kita nak berhenti wakaf, berhentikan bacaan dekat sini, automatik huruf ni sukun yang mendatang. Sukun yang mendatang. Sukun yang mendatang. Ataupun istilah dia, sukun arid. Sukun yang mendatang. Ha. Asal dia tak sukun. Tapi oleh kerana kita berhenti, jadi sukun. Okey, baik. Jadi, okey waslan wa waqfan ketika dalam keadaan wasal dan ketika dalam keadaan waqaf yang mana huruf sukun ni datang ba'da maddin datang selepas huruf mad tuwila maka bacaannya dipanjangkan okey baik jadi sekarang ni kita lihat kepada pembahagian yang ketiga iaitu mad lazim yang mana mad lazim adalah mad lazim berlaku jika huruf sukun ataupun huruf yang syiddah huruf yang bersabdu menyusuli huruf mad datang selepas huruf mad dan huruf sukun itu adalah sukun yang asli. Sukun yang memang memang kat situ memang sukun. Memang sukun. Bukannya sukun bukannya dia jadi sukun sebab sebab yang mendatang, sebab wakaf macam tu. Itu ha, panggil sebagai sukun ghairu adid, ha, sukun yang bukan mendatang, sukun asli. Ha, contoh Al-Tallin. Ha, tengok contoh. Ha, ni contoh. Contoh macam huruf ni huruf bersabdu. Memang huruf ni bersabdu kat sini. Ha, bukan dia bersabdu, bukan dia bersabdu sebab benda lain. Ha, macam tu. Baik. As-sakhah. Ha, ni pun sama juga. Al-ana. Ha, ni pun sama juga. Ha, huruf sabdu, huruf sukun. Jadi keadaan tiga keadaan ni kita panggil sebagai mat lazim. Tetapi saya tak nak panjangkan perbincangan mat lazim sebab sebenarnya bab selepasnya fokus kepada pembahagian mak lazim. Ha, dia dah detailkan sedikit mak lazim. Jadi saya tinggalkan perbincangan mak lazim ni untuk pertemuan yang akan datang Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi itu sahaja pembacaan kita untuk bab kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu dalam pertemuan yang terakhir. Sebab pertemuan yang akan datang ni kita akan masuk kepada bab uh, pembahagian mak lazim dan penutup penutup kitab. Baik, bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.